कल जीतेंगे परसों जीतेंगे रोज हारते हैं और तो हमेशा जीतता है एक तरफा जुआ ये ठीक नहीं देख जुआई से बोलते हैं ये देख जुआई से बोलते हैं असली रिवॉल्वर पांच गोली अंदर एक गोली बाहर चल लगा हाँ? लगा नहीं चला चला सब तेरा जीतेगा बचेगा सब तेरा नंगा होके जा किसको बोलते हैं जुआ इसको बोलते हैं जुआ है ताकत भड़वे